23. 23. 23. Вивчення іноземних мов. Nauka języków obcych. Nauka języków obcych. Де ви вчили іспанську? Gdzie nauczył się pan, nauczyła się pani hiszpańskiego? Gdzie nauczył się pan, nauczyła się pani hiszpańskiego? Ви знаєте також португальську? Zna pan, pani, też portugalski? Zna pan, pani też portugalski? Так, я знаю також трошки італійську. Tak, znam też trochę włoski. Tak, znam też trochę włoski. Я вважаю, що ви говорите дуже добре. Uważam, że mówi pan, pani bardzo dobrze. Uważam, że mówi pan, pani bardzo dobrze. Мови досить подібні. Te języki są do siebie dość podobne. Te języki są do siebie dość podobne. Я їх розумію добре. Ja ją dobrze rozumiem. Ja ją dobrze rozumiem. Але говорити і писати важко. Ale mówienie i pisanie jest trudne. Ale mówienie i pisanie jest trudne. Я роблю ще багато помилок. Robię jeszcze dużo błędów. Robię jeszcze dużo błędów. Виправляйте мене завжди, будь ласка. Proszę zawsze mnie poprawiać. Proszę zawsze mnie poprawiać. Ваша вимова цілком добра. Ma pan, pani całkiem dobrą wymowę. Ma pan, pani całkiem dobrą wymowę. Ви маєте маленький акцент. Ma pan, pani niewielkie naleciałości. Ma pan, pani niewielkie naleciałości. Можна дізнатися, звідки ви родом? Można rozpoznać, skąd pan, pani pochodzi. Można rozpoznać, skąd pan, pani pochodzi. Яка мова є для вас рідною? Jaki jest pana, pani język ojczysty? Jaki jest pana, pani język ojczysty? Ви відвідуєте мовний курс? Chodzi pan, pani na kurs językowy? Chodzi pan, pani na kurs językowy? Які навчальні матеріали ви використовуєте? Z jakiego podręcznika pan, pani korzysta? Z jakiego podręcznika pan, pani korzysta? Я зараз не знаю, як це називається. Nie pamiętam w tej chwili, jak się on nazywa. Nie pamiętam w tej chwili, jak się on nazywa. Я не можу пригадати назви. Nie pamiętam tytułu. Nie pamiętam tytułu. Я це забув. Zapomniałem. Zapomniałem.